Saluton al cio, jen ni vodia via dio. Hodia mi iras al Esperanto domo, uh, kai mi intensas usi mian novan kameraon, do ni vidos kiel ci tio funkcios, bonos, ciu ne. Saluton Dmitri, kiel vi, kiel vi? Kaj vi? Ah, mi estes suffice bone, mi fosus, ci vi shatas mia nova in camera Yes, mi vidis la filmetum pri vi. <laughs> Oh, bone, bone, bone. Do mi nun esos in la Esperanto domo, mi just instruis Esperanton, esence nun mi havas du lezionoin. La anua leziono simple estes por comenzantoi, en tiu leziono ah, mi simple instruas Esperanton per a spezzo de recta metodo char mi opinias che tio estas la plej bona maniero por instrui esperanton al komencantoj a uh, kai la dua lezione, vera ne esas lezione, mi simple <laughs> instruas mi simple rakontas pri mia vivo en esperanto kai kiam mi Ah, diras iun novan vorton, ah, mi scribas gin sur la tabulon tie, ah, kai se oni havus demanduin, oni devas demandi min en esperanto, kai oni simple levas la manoin, kai tiam oni povas audi interesan rakonton, kai samtempe lerni novain vortoin en contexto, kai anca se oni ne vere comprenas, oni povas demandi min giuste tiam. Do, mi credes que esas Eh, tiu esas la du plei bone metodoi. Um, mi ne shatas fari prelegoin, char mi opinias che prelegoi, eh, sense, presca ciam esas tre ennuigai, sed racontoi per il vivo, precipe amusei racontoi, poves esti tre bone instruiloi. Ciu case, ni nun iras alla drinkeio. Kai yen mia belle edzino di venis la Esperanto domo hodia. Kion vi povas diri en Esperanto? doni uh, plumo havi havi kion alian mi sidas yes mi sidas kaco yes g <laughs> comprenas tion kaco richardo volas mangi lia kaco Yes, kio kazas? Jo, ĉu vi donos al mi vian, ĉu vi donacos al mi vian malnovan kamerao? Ah, uh, sed vi havas juste tian spetson de kamerao. Vi ankoraŭ havas tiun spetson de kamerao. Yes, sed ĝi estas uh, en nau pli bona stato ol via do kial mi donu la malnovan mian al vi char vereshaine post du nokto i kun vi gi estus en malbona stato ne ne ne ne ci e mi prizorgos ci kai mi amos ci kai mi... ti ti es so problema mi credes ke bi tro amos ci ne ne ne char mi promesas ke ci e mi estos pli delicata. Ja, yeah, do, se yeah. vi vere volas, mi povs doni. Oh, oh, da, ču vere? Ja. Yeah. Ok, do, ni nun estas sur voje al la drinkejo por drinki, mi supozas, kiel fek estas mia edzino. <laughs> do, ni nun estas la drinkejo, kai Deilo ĵus havis bonan ideon, do, vi ĉiuj scias, ke mia nomo estas Evildea. Dea sed evillo al ivo dia evil evillo ne vere havas signifon en esperanto do ni devas krei komunan signifon por ĉi tiu vorto do kion vi opinias de lo kion signifu evillo evillo Adesso mi ne sti mi e ne che just simple as pri amo. Pri amo. Pri volupto profunda amo. Ne ne ne. Do en la commentaio sube, di do on vi pensas e vil de signifi ca tiam ni chi simple uso cavazaltio es tutte normala esperanto. Do tio ah, pro tio ni fin fine hava signifon por kio evil dea vere estas <laughs> yes kai in kio la evil regno estas ah yes kai oh fek kio oh <laughs> ah kai nun mi devas rapide reveni al mia manjajo antol mia edzino por manjos chion dido ion en esperanto Ewan en Esperanto. Should we be just teach you in Esperanto? Should we be Yes. Tiu estas kutima baizuo. Yen baizuo. Noooo! You manches mian manchajon! Damne! edzino kai ŝajne ĉi tiuj du nun ludas ian novan Slater. Ah, yes. Extreme yes, Slater. No! Check that out. Bona, do non nun estas la fino de la filmo, do kompreneble mi devas ĝisi vin Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Fek, kiel ĉiam homoj volas veni al mi, kiam mi faras la finon de mia filmo forfikiĝu <laughs> se vi ŝatas ah se vi ŝatas ĉi tiun filmeton vi scias kion vi devas fari Shatu jin diskonigu jin. abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn ah! en la venonta filmo <laughs>